当初から1000年以上にわたる紛争とテクノロジーの乱用により滅亡の危機に瀕している惑星を舞台にプレイヤーが英雄的な旅をするプロジェクトを思い描いていました時空を超え記憶を解き放ち巨大な敵を倒し全人類を脅かす滅亡の未来を変える旅こんにちはバンダイナムコオンラインブループロトコルのエグゼクティブプロデューサー下岡総吉ですザ・ゲームアワーズに参加させていただき Amazon ゲームスと一緒に取り組んできたゲームをご紹介できることを大変嬉しく思いますプレイヤー自身が SF ファンタジーな冒険を描く主人公となりオンラインでプレイヤー同士が協力して楽しめるアクション RPG をぜひ体験してくださいこの広大で美しい世界を来年 PC プレイステーション 5XBOX シリーズ X そして S でグローバルに提供できることをとても楽しみにしています ブループロトコルのファーストルックをお楽しみください Do you remember what our world was before? Before the Sundering. before the war. Before the darkness. Do you remember? You will. Your future needs you.